وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغ الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي وارض عني سحابه يا ربي وارض عني يا ربي وارض عني مسايخ يا رب اللهم صل على سيدنا محمد صلوا على محمد wonder of the Nabi niku lho Bu. Melati. Oh, terakhir. Udah mulai ya, kita nanti. Kemarin kan. dari santri. Dari santri. Pas. Dari santri Maulana. Maulana ya Maulana mana anak mana anak masih nyari oke tak itu hitung iya. iya. kalau loh